You? Are you stressed? Are you Are you stressed? Are you recording? Are you stressed? No, I'm not stressed. Good. Okay. <laughs> Are you recording? Yeah. Ok. Vai! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é a minha vez de estar em frente às câmeras e trazer um pouquinho da cultura irlandesa para vocês. A gente separou alguns produtos aqui que eu, particularmente, não vi no Brasil e alguns deles eu também não provei aqui na Irlanda. O Pierce tá aqui do meu lado, uhum. não entendendo nada que eu tô Qual? falando. Qual? Qual? Esperando o momento certo pra me dar as coisas. Ai, e agora é o momento. Ai não, cara. E eu queria pedir pra todo mundo pra não esquecer de se inscrever no canal dele, deixar o like, porque isso ajuda muito, muito, principalmente agora que a gente tá começando. Não somos youtubers famosos, não temos recebidinhos do dia, é tudo comprado mesmo. Chris, pode me dar a primeira coisa? Can you give me What? baby Bell música. Pa, pa, pa, pa, baby Bell. Fala. Ele tá cantando a música da propaganda. Fala. Não conheço. Fala. Fala a música. Pa, pa, pa, pa, baby Bell. Pa, pa, pa, pa, baby Bell. Oh my god. ok. O nome desse produto é Baby Bell. Segundo Pierce... Uh? o nome desse produto é Baby Bell. E segundo Pierce, queijo. Não sei se vai estar tá focando, meninas, tudo bom? You're, you're blocking, <laughs> the, you're blocking the logo. Sim. Baby Bell, queijo. Não provei ainda, é, eu já moro aqui na Irlanda já fazem 3 anos e por incrível que pareça, a maioria dos produtos aqui eu ainda não provei. Sempre que a gente vai no mercado, a gente acaba comprando coisas que a gente já comprava no Brasil ou marcas que a gente já conhece. Então, a gente nunca vai pro que é novo. Então, Hoje, o Prince escolheu essas coisas no mercado, coisas que lembram infância para ele, coisas que eu nunca tinha provado também, a maioria. Algumas coisas eu já provei e vocês vão ver aqui. Que não Aham. Tipo uma espécie de... O Prince tá falando que é tipo aquela cera da vela. Estranho, mas cá estamos. Ah. Ai. Ah. Focus, hang on, focus. Ooh, ooh, show, hang on, put it more here. Ooh. <laughs> Pierce your cursing. Ai. Cá estamos. <laughs> you can't eat the wax. <laughs> Não. Ai. Então, gente, isso é o que é de verdade. O Chris mentiu pra mim falando que podia comer isso, mas na verdade não pode. Isso aqui tem gosto de plástico mesmo, tem gosto de cera de vela. hum. Tem gosto de mussarela. Por isso tá falando que tem um gosto mais forte de mussarela, mas... Fez tanto mussarela. Ok. Oh! Beans. Hum. É. Ai, gente. O próximo item, o feijão enlatado. Esse feijão eles normalmente comem no café da manhã, que tem o café da manhã holandês, que seria as torradas com bacon, queijo, tem um, uma outra coisa que eles chamam white pudding and black pudding, que eles também têm no, no café da manhã irlandês, mas a gente não está fazendo um café da manhã irlandês, vamos deixar isso para um, próximo vídeo, quando as coisas voltarem a abrir aqui. A gente pode ir para um restaurante, para um, para um, para um lugar legal, para mostrar o próprio Irish Breakfast, porque todo mundo que vem aqui precisa provar isso. Então, é, hoje a gente só vai ter o feijão e a gente vai comer com, com torrada e manteiga, que é o que eles comem também no, no café da manhã. Tipo, no café da manhã irlandês, pega lá a torrada, passa manteiga e come com com o feijão. Esse é o feijão. Parece muito o nosso feijão, mas ele vem com... dentro de um molho de tomate, o que deixa isso um pouquinho doce. É... No começo eu estranhei muito, falava, gente, isso deve ser horrível, por que, que as pessoas comem isso no café da manhã? Mas uma vez que você prova isso, você vai se apaixonar e falar assim, poxa, é bom com, com arroz e feijão, mas também é muito bom com pão e com manteiga por estar fazendo as torradas com manteiga, porque eu gosto muito de manteiga. Cá estamos com o feijão já pronto. A gente só vai colocar o feijão em cima da torrada, bem quentinho. Cá estamos. Bem. That's so good. <laughs> so creepy. Hang on, oh, bring it back. Ah. Ah. Com este delicioso biscoito. Biscoito. Ou bolacha. Não sei de onde você é, então você escolhe como que você quer chamar. Gente, isso aqui é uma perdição. Acho que todos os intercambistas já se empanturraram de comer essa bolacha, porque essa bolacha é uma coisa, assim, inacreditável. Já levei pro Brasil pra minha família, minha família já provou dessas bolachas e elas são realmente maravilhosas. É como se fosse a nossa bolacha de maisena, tipo aquela redondinha de maisena, bolacha Maria, com chocolate em cima. E o que, que a galera faz aqui? Que temos meu chá com leite, que como a gente toma chá aqui, né? chá. E aí você mergulha a sua bolacha dentro do, do chá I don't have enough Do you want mãe? Tô trocando a minha xícara com o Pierce, porque eu já tomei o meu chá e não tem muito mais chá, não. Bolacha não chega até o final. Pierce. Ah. I'm gonna take my tea back when you're done. Ah, verdade. E aí, depois que você mergulhou a bolacha dentro do chá, o chocolate meio que derrete. E, e você aí? come. Hum. Ken! Yeah, you can. Shh! Give me my tea back. E aí? Next. Ai. Chocolate. Chocolate. Então, a gente não sabe se essa brand... Se essa, <laughs> se essa brand... Se essa <laughs> marca... Ela é irlandesa ou ela é... Let me é, zoom in on it. Ou ela é hum. britânica, inglesa, na verdade. Uh, let me just focus on it. Ai! Ah, sim. Então, este é o chocolate. O Pierce falou que lembra muito a infância também. E como? E cá vamos provar. É a primeira vez que eu tô provando isso aqui também. Não provei antes. <gasps> The light one. Ah? The light one. Ah, é uma barra de chocolate normal. Eu achei que era tipo tirinha, sabe, de chocolate. We usually dip chocolate in tea as well. Hum. Hum, hum. não, não. Sim. Não. Mm. Let's see it inside. Ah. Ok. Show the camera. Próximo chocolate é um chocolate com laranja e a aparência dele é como se fosse uma laranja. Ele é enrolado num papel que parece uma laranja. E se você vir aqui atrás, você consegue ver os pedacinhos hum. que é em forma de laranja também. Muito gostoso. <laughs> Gente, é pesado. <laughs> Cá estamos. Parece mesmo uma laranja. Agora vamos ver o gosto. Se é gosto de laranja. So good. Porque ele está falando que é muito hum. gostoso. Hum, muito gostoso. Gente! Olha isso! Brasil, né? É laranja toda cortadinha em pedaços. Aham. Gente, é real. Parece mesmo um pedaço de laranja. Uhum. Gente, é bom. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Tem realmente um gosto muito forte da laranja. Você gostou? Gostei. Ai. É muito bom, na verdade. crispy Squares. Esse negócio aqui, que era é daquela marca Kellogg's, Kellogg's. Show it off. Kellogg's. Kellogg's. Kellogg's. Que é aquela marca de cereal. I've never seen that too thing. E é como se fosse uma oh, barra, okay. parece... Ela é muito leve, tipo, muito leve mesmo. Deixa eu ver. Não marca quantas gramas tem no pacotinho, mas é tipo muito, muito leve mesmo. Ah, o gosto dela é de marshmallow. Uhum. E é bem grudento. muito leve, parece que é tipo... É, é feito com cereal mesmo. <gasps> Você gostou? Ah, oh, não. Ah, oh, Leo. Look at that. You can see the wax Ai, gente, consegue ver o coisa do queijo aqui, ó. Ai. Não sei definir o gosto disso. Não sei. É doce, mas não é muito doce. Não sei. Primeiro. Não, não, não sei como definir. Uhum. Oh. These are called bonbons. Bonbon. Bonbons. Bonbons. B-O-N, B-O-N. Oh, bon bon Blueberry. Chris falou que isso aqui se chama bombom. Aham. Sim. Nunca provei. Parece bombom, mas bombom pra gente é uma outra coisa. Não, bombom. Bombom. Bombom. Not bombom. It's bombom. Bonbon. Bonbon. No, bonbon. Bonbon. Bonbon. Bonbon. Bonbon. Nearly. Nossa, muito duro. It gets easier. Nossa, se quiser quebrar um dente, isso aqui é a receita. Hum. Um gosto de babalu. E você gostou? Yeah. É. Chupa. Hum. Hum. Na <laughs> chuva. O próximo que a gente tem, esse é da Nestlé, mas eu também acho que eu não vi no Brasil esse aqui. É um de chocolate com menta. It's like the light is so bright. É tipo um chocolate com menta. Okay. A gente ganhou no Natal. E é isso. Ele vem tipo nos, nos saquinhos assim, ó. E aí você abre o saquinho. Muito chique. o chocolate dentro, parece um biscoitinho. Muito levinho. E o gosto de menta é muito forte. Tipo, muito forte mesmo. Parece uma bala de menta. Mas é gostoso, é muito bom. Eu vou! Então, pessoal, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Pierce. Não esqueçam de deixar o seu comentário se você gostou ou não, dando ideias do que a gente possa fazer para o próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente mostrou aqui. São coisas que realmente eu não tinha visto no Brasil. São coisas diferentes para se mostrar. E, e é isso. Preciso saber qual foi o meu favorito. Favorito! Digestives. Digestives. <laughs> Sorry. Digestives. Digestives. Ai, chique. Digestives. Digest.